我们的力 Ayaw na tao. taon. Hindi ko kinalahin ako. I wanna be, all I ever wanna be, yeah. dyan. As here. Niyahin. no? ako, isa ba? Anak ko, ano sa manini kasulti sa akong among gibawhat? Salamat sa alamig yung bayhan